სიაზე ვერ გადავიგეთე უკან გაიგეთე ჩემი სიგეთე ეახენ ის ძილი ვერ შევიგავე ძალიან მოგეგდა ალას და თავი ვერ შეიგავე მე ამაშიდან გავე ყველა გავინა გავე გეისარი ვარ დამიდა ჩემი შეგაცე ბრუტოს მე ავე ამდენი ჰორა და მარის მაინც ვარ სლედ ბოი მაქვს სლედ ვაი და ვამშვიდობა ყველა გაიბს შეგიძლია ლოგო ჩემი აის ბარ ლოგო ცხელი როგორც მაროკო შენს დაღალსაც რომ ასველებდი ხომიცი გოგო ხომიცი არა ნორმალ ყველა ფერი იყო ფორმალ მე მინდოდა მხოლოდ დო ცოცხალს მოხდები რომ გადაკიტანე გადავატარე დრო გადავიტანე ფიქრებ რომ ჩემი ვერ გავიტანე მე მაქსიმუმი მამელი გავარტყი შანსებს ვის მე რაღაცი რო ამბებს შენ ჭიდი ხარ მახაში ამ დღეს ამიტომაც არ მინდა მყავდე ამდენი ჰო არ მინდა ერთთან ამდენი ჰო რამდენს უნდა ჩემთან ვის კი ჰომი და ბოლი ყველა ფერი ერთ ამ ადემ ბოის ლედ ამ ადემ ბოის ლედ ისევ ჩეინ ღელს ისევ ჩეინ ღელს ვაწყობ ჩაინ ისავს და ჩაიდეს ვერ გაიგეს ვაწყობ რეიჯებს თუ გარაღი გადავტარე ხმაური ჩემოწვის მარე რაც არ უნდა თეშო მეგობარო ყველაფერი წამოგეწევა მალე ვარმში და ვეწევი ფესურს კითხე რატო ვისიღები ექსებს არ სუპერველიტები თემებს არ ვანებებ მაუნე ჩვენს ბუნავ ტვინს მერე ჯონს ვახორცურავ ძალან ეს შენ ერთხევა გვირებ ჩემი ყლებს უნამდ განაგძოდი და უბაჭიმ სურათთან და გაუმხილო მაკლას რომ მაგის გვერდით სუდად ხარ